алейкум! соңғы кезде елімізге шет елдерден ашықтан ашық ақпараттық шабуылдар жасалуда бірі туымызды таптап қазақстанды келекетіп кино түсіріп жатса басқа бір сауатсыз саясаткерлер тарихымызды бұрмалап қазақстанның мемлекеті жері болмаған деп жар салуда бұған жауап ретінде түркі елінің көптеген азаматтары қазақстанға тимеңдер қазақтар біздің бауырлар деген видео үндеу жолдады бұл шын мәнінде нағыз бауырмалдық деп білуге болады алайда түрік елінің азаматтарына бауырмалдық сезім қазақстандықтарда бар ма екен біз бүгін оны әлеуметтік экспериментте тексеріп көреміз түрік ұлтының азаматына қазақстанда қауіп төнсе қазақтар не істейді екен Брат, брат. Брат. Брат. ассалаумағалейкум алейкумсалям темекі бар ма мен сигарет ішмеймін а шаш мына шаш не қолыңды шарып тұршы anlamadım ке, мен dediğinizi anlamıyorum. Tenge var mı? Tenge, bende para yok. Ben yeni geldim. Biz doğurga, hiç doğurga var. Doğurga. Yok. Doğurga var ya kısana doğurga. Yok dediğinizi anlamıyorum ben. Siz ne demek istiyorsunuz? Düşünmeyelim. Niye edersin? Ben, ben de sizi anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Ha? Ben sizi anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Assalamu alaikum. Yesim sizin var? Ne oldu? Bilmiyorum abi bir şeyler diyorlar anlamıyorum ben. Yeni geldim Türkiye'den, Ankara'dan. Hı hı. Anlamıyorum bir şeyler diyorlar ama. Ne diyor sizler? Çevik soru. Siz sigara içebiliyor musunuz? Yok abi ben sigara içmiyorum. Çıkmayı söylüyorum. Yok abi. Ee, ne diyor tamam mı? Hmm. Ona mı ayıtırma ne diyorsun? Misle koydum. Jürüsü ona mı ayıtırma? Kalıcı diyor. Bilmiyorum. Bir türlü jürü. Niye gezi? Nima? Sürgündür nesin? Sonunda bakılıp yürüdüm. Ya. кім шыңғыс әнуар болды қонақ болып неғыласыңдар ол мен үшін өзім мысалы турцияда болғанмын да бұлар қандай дейді бізді не болды жүріп бір жүрісіне бала анау мынау деп ұнамай тұр бауырымдас қазақпыз ғой иә иә қазақпыз ғой қазақ қазаққа жақтасу иә не болып жоқ жақтасамыз әңгіме жоқ саған не деді мысалға сен жағаңнан ұстады маған сен жағаңнан ұстасың конкретно сол кезде мен айтамын ей не қоясың сен немеге ұстап тұрсың жағасынан а не ұзаққа тиісіп жатрсың ғой сен кет не қыласың Yok ben anlamadım ne diyor arkadaşlar? Ne de buldu? Ha? Кім есіміңіз кім дедіңіз ануар аға иә. есім ғабит болады бұл кішкене андай эксперимент болды социальный ғой социальный эксперимент да біздің қазақ бауырларымыз түрік бауырымыз ғой біз соған біздің жаңағы ағалардың мына өтіп жатқан жігіттердің <laughs> камераға қарап ануар аға братан от души <laughs> алейкумсалям ассалаумағалейкум темекі бар ма о не демек темекі темекі бар ма мен anlamıyorum қазақша білмеймін телефон бар ма телефон қолын çarptı soy. телефон қолын çarptı soy. Soğuk. Soğuk, soğuk. Saat mı ama hmm. saat? Saat, saat dört buçuk. Çeşi. Saat mi çeşi körük. O ne demek? Anlamıyorum ben size. Saat mı körükse çeşi. Saat mi çeşi? Kerek. Anlamıyorum neyi? Telefon var mı telefon? Telefon. Akşam var mı altın akşam? Telefon otelde kaldı. Cüzü. Cüsü az bu arada. Cüsü anlamadım. cüzü cüzü cüzü cüzü Ben ne oluyor? cüzü cüzü cüsü duvarla cüzü harca kabarık. Pardon bakar mısınız? Pardon. Kaç lira? Gel mana yerda. Жүрісі бір түрлі екен мына жерде что то бір түрлі жүр да. Сендер көшеде тонау жасап отырған сияқтысың ғой қарап Yok bu ülkede Ya siz Türkçe biliyor musunuz? Pardon ben arkadaşımı bekliyordum da beyefendiler geldi bir şeyler dedi. deyip жатсың сен Dur Narman dur özümüzün bağlı. Ne var oğlum? Темекі бар ма? Темекі деп жатырмын. Темекі сұрап жатырмын. Сізге магазиннен темекі алмайсыз ба не? Benim sen? Сырттан келіп тұр ғой қазақ қызы біздің жер біздің ел біздің қала не басқа жүрмеу керек қой сонда мәселе э, қазақтың сөзін сөйлемейсің ғой түріктің емес бұл жерде сен білген жоқсың да жаңағы қайда қарап не істеп жүргенін білмейсің ғой соған бізде былай кішкене разведчик емес разведчик может бұл разведчик шығар е жолыңмен жүре берсе бауырым маған болды мен болды телефон сіз э, кім болады есімің зия уағалейкумассалам ғабит болады жолыңмен жүре берсең жолың халық қалайды пардон не деула брат жүр дворға алып жүрші дворға жүр дворға алып жүрші дворға дворға дворға полиция шақырам жолымен жүр деген мен амон полиция шақырам ағаң болғанда кім аты кім аты кім біздің кафеде келіп отыратын танимын мен тұр истанбул кафеде келіп отыратын менімен бірге жүр жүр бауырым менің ағам болады сонымен жүр кеттік кеттік yaptık abi? Çözdüm oğlum kaka orası cümlesini abartmışsın. Arkadaşım gelecek şimdi burada. Buluşacağız, Kazakça yemek yiyeceğiz. söylüyorsun, Kazakça. Ben Kazakça bilmiyorum, iş için geldim buraya. Evet, davet çıktır. Onu düşünün şimdi. Evet şu. Bak Sen olmayı. Sen Rahmet, Özümüzün bağları var mı? Neyi var? Sen Müslüman bağları mı? Gareçisin sen? ya. Ya. Ha? Ne demek şimdi? Kim şimdi o gareçisin olsun? Ya gareç. Düş ne kadar? Düş. Niye bu da mı? Sen de düş. Ne demek şimdi? бауырым бауырым бұл жерде бауырым мынандай бұл жерде э, социальный эксперимент жасап жатыр мен полиция шақырамын мен мынамен бірге болып жатырмын ғой жоқ мен ағам болады ғой жоқ ол сіздің ағаңыз tamam жүр жүр жүр жүр жүр bir есім ғабит болады ассалаумағалейкум hanımefendi isminiz neydi Rahima Rahima бұл э, социальный эксперимент болды да бұл біздің бауырымыз бұл камерамыз болды әсі Ол камера іштен түсіріп тұр көрдің ба қол қойып қой ар жаққа бұл сені танимын о йздан мен япамадым социальный эксперимент болды үшін иә рахмет алла разы болсын бауырымыз ғой бізде иә молодец сөйтіп тешек едерм апанди жігіттер бұл жерде негізі камера камераға қарап қол көтеріп қойыңдар дұрыс жігіттер рахмет алла разы болсын сендерге алла разы болсын біз осында Allah razı olsun. Biz, Dostumuz e, ne güzel. Toşna, toşna mı? Toşna, toşna. Toş, toşna dostumuz. Normal mi? Allah razı olsun. Veri normal. Şey Problem yok. Allah razı olsun. Hatta kameralar var. Qarab qoysanızlar bo'ladi. Kafenin içinde de kamera tur. Allah razı olsun. Yok anlamadım ben. Selamünaleyküm. Abi bunlar bir şey diyor ben anlamıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Yok. Өз-өзімен жүр, короче. Мамыт. Nasıl yürü? Cürsi bir türlü de çoda. Ben arkadaşımı bekliyorum. İş için geldim ben buraya. Anlamıyorum. атың бол сенің Gayet oluyor. кімсің сол қыз түрік бауын білесің ба сен өзі? стамбулға барғанда қазақ деп қалай қарсы алады Tabii biz barmağımız o jaka. Bilmiyoruz. сөйтеді қолында не тұр. Türkler вообще жалпы ұнамайды негізі. Жо, жо, жо. Есіміңіз кім болды? Талғат, Талғат Аты- аға? атың кім? Mete abi, Mete. Ha? Mete. Mete? Ya evet abi. ғабит Оған. хорошо мен жастарыңды э, сыйлаймын э, не ақ қойыңдар э, хорошо тағы да сонда сіз түріктің сөзін сөйлеп тұрсыз ба ей бауырым бүйтіп айтпа сен қазір қазақстанда қазақтар жүру керек деп ойлаймын мен <laughs> бұл бұлар это это мына бұл бауырымыз біздің мен қандай бауыры түрі вообще ұқсап тұрған жоқ қой қазаққа е қалай біріншіден мұсылман өйтіп намыңды жат болады сендер сау ассалам есімің кім ғабит болат ғабит егемен болады аға есіміңіз талғат мен ерегесіп қалған байқап қалдым сізге келген соң үндемей тұрғанмын ғой түркиядан келіп тұр жігіттер иә ойлаңдаршы ана жақта бір қазақ жүр өйстіп иә дұрыс бар да бір түрік келді да екі түрік ұнамай жатыр маған дейді дұрыс ана жақта бір қазақ таяқ жеп жатыр чте там болмайды ғой жігіттер ондай безощитный ғой былай қарап тұрсаң ұрасың барып кеп тастайсың болды шенесіңді мақұл затын аласыңдар ақшасын аласыңдар болды артық істеңіздер просто бұл жерде ана жақта қазақта андай карма деген бар да мгновенная карма деген ше істесең ана жақта біздің бір қазақ саяжет да мына жақта оқып жүрген балдар бар семьясын бағып жүрген балдар бар жұмыс істеп ана жақта ана жүз ой екі жүз ой күніне ақша тауып ше мына ағамыз келіп үлкен ағамыз келіп сендер кешірім сұрап тұрған байқап қалдым да жігіттер қойыңдар деп ше ұят болады негізі жігіттер егемен бауырым иә от души ғайып болады бұл социальный эксперимент болды камераға қарап неғып жүрсің деп бізде бауырымыз біз бауырымыз бұл ағалармен бауырымыз түсінесің ба иә түсінемін қазақшаның бәрін түсінемін только эксперимент ғой қалай неғылады екен деп бір кішкене эксперимент осы видео түсіріп жатырмыз біраз болды ғой иә алла разы болсын бауырым үлкен рахмет жақсы аға рахмет сізге алла разы болсын аға алла разы болсын рахмет сіз бір şey diyorlar Türkçe biliyor musunuz acaba Türkçe biliyor musunuz? Bir şey bir şey diyorlar da ben anlamadım arkadaşlar bir şey. Тиспо тискенде жүрөсүң. Жүре бергенде. Мен ол өз жолун жүрүп силкин адам ғой. Биз сен активный жаш адамсыңар енді бұл адам. Қалай қалай жүріп жап жас. Жүз. Э, жігіттер қойыңдар. Жүз, жүз, жүз. Мен анна. Жүз, жүз. Э, э, жүз, жүз. Қойыңдар, мен полицияны шақырыңдар. Э, э, өзіміздің. Енді қазақ қылып екеуміз сөйлесеміз енді. түркі жақ сен енді е түркі жақтасқан өзіміздің қазір бауырым е бұл түркі жақтасқан өзіміздің қандас бауыр мынаны ұят болады ғой арбаттың ортасында тұрсыздар тұрған қазақтар ғой кешірімді болайық кішкене сабырлы болайық полицияға олжас аға алла разы болсын сізге шын оған оған эксперимент бұл бәрі ар жақта камераға камера бар мына жерде алла разы бауырымыз ғой жақсы жарайды акаш вообще сөйлеп анлamadım Arkadaşlar bir şey söylüyor ben anlamıyorum da ben iş için dün geldim. Ee, bir arkadaşla buluşacaktım burada bekliyorum da bir şeyler söylüyor anlamadım ben. Sen ne vatsın? Sen çay gözümsüz. Ya baradan Jones ve jüreyleriz biz bu. Gözümsün yakalam şiş olam. Cü cü cü cü cü doğru kavak bata. Ee, cüsü cüsü. Şey, şey, anlamadım onların dediklerini ben. Diye zaman da birbirinizden ayrılıp butun birovimizku taniysizmi turku turk ekanini ko'rib turibmiz Adam odam taniysizmi tanimayman Anlamadım arkadaşlar. Ya Tora cüreveriniz normalde var. Cüreveriniz de yoldanızda. Bir şey diyorlar da anlamadım da. Bir şey diyorlar. Ben Türkiye'den yeni geldim de anlamıyorum da dili. Olaksız be. Konaksızda? Misafir, iş için geldim ben buraya. Misafirliğe geldim, iş için geldim. Ya ne almasın onu? Özüm şişe alan içiyorsun mu? Doğru acık. Doğru yollarım ben bana. Ya cüreyi verin ama yolların cikler. Ya normal. Ne bu? Ne bu? Ne demiş? Sen şey, ne istemek Müslüman da? Ha? Müslüman olmamış. Müslüman olmamış. Ha? Көрсету керек па бізге? Көрсет, көрсет. Э, әскери шешіп жатыр ғой, төбелеседі адамдар сияқты. Э, э, стоп, Stop, stop, stop, Түрбегін көріп тұр, мұсылман ғой? мынау мынандай бейбітшілік заманда ерегіс деген жас балдар емессіңдер ма өздерің қайсы боласыңдар жас інім боласың ғой енді бауырым не алғанда братан емессің сен братан болсаң жасың үлкен сенен бауырым бауырым нормально нормально жігіттер жүре не берсей кім есімің кім болады ғазиз ғазиз ғабит болады кім болады есімің Апақ болады не қылып жүрсің а не қылып жүрсің осы арбаттың администрациясы а администрациясы ба түсіндім мен сені қалай жүре беремін мен неғылсын түріктің сөзін сөйлеп қазақ қазақ қазақ қазақ әңгіме айтып мен саған әңгіме айтып жай бауырмашылығымды айтып отырмын кім есіміңіз кім болады братан нұрғазы нұрғазы ғабит болады иә нұрғазы аға біз бұл жерде кішкене әлеуметтік эксперимент жасаған едік бұл түрік өзіміздің бауырымыз негізі мен қазақша да білемін иә менің достарым иә біздің жігіттер мына жақта негізі камера түсіріп тұр бір қол қолғап қойсаңыз Aa Ardak'ta da. Şimdi Bundan şöyle de kameramızdır. Niye Ama kamera alacağız? Apak bizim olma, park direktör olma. Üstün bir şu karakter olma. Allah razı olsun. Şu doğru, doğru, arkada, arkada. Doğru, doğru. Abi pardon bakar mısın? Bir şey diyorlar da anlamıyorum. Türkçe biliyor musunuz siz? Anlamıyorum, biliyorum. Ne o? Sen sebep olunca? Selamünaleyküm abi. Ne oldu abi? Ee, bir şeyler diyordu arkadaşlar. Ben anlamıyorum dili de iş için geldim ben daha yeni. жатыр бірақ өз жолында иә жолымен жүре жатыр түсінбедім жігіттер не болып жатыр қалай түсінбедім не болып жатыр не қылып неғылсын араласып жүр иә біз өзіміздің шаруа бірдеңе дедім ма бірдеңе айттым ма не болып жатыр жүріс ұнамай жүр түсінесің ба түрікше түсінесің ба түсінемін не айтсай жұмыстармен жүріп жатырмын дейді бұл адам ешқандай бұл сіздерге ешқандай әшейін айта береді ғой бұлар келіп алады да осылай айтып жүреді жүрші бірақ дворға жүрші дворға неге жамандамадым ке жігіттер мына нәрсені ұғынайық бұл кісі де мұсылман біз де мұсылманбыз мұсылманның не қатысы бар емес қазір көріп жатсыздар ғой қандай жағдайлар болып жатқанын иә бізге мына жақтан қытай мына жақтан орыстар деген сияқты нәрсе да қазір мұсылмандардың бірігетін уақыты да негізіне келгенде төбелесіп ерегісетін уақыт емес шыны керек та күштерің тасып жатса өздерінің нәпсілеріне жетіп жатыр да дұрыс түсінейік мұсылман бұл да бұл бұл бауырымыз альхамдулилля альхамдулилля альхамда деген аллаға шүкір деген сөз дұрыс жағынан түсінейік бір бірімізге болмайтын нәрсе үшін қол көтерейік ерегіспейік осын әңгімеде тоқтатып тастайды кәдімгідей жоқ мәселе тоқтатқанда емес мәселе ол бірлікке шақыру мұсылмандық дегеннің өзі бірлікке шақыру жарайды ұрдың не, не өзгереді жүрмейді да басқа былай а хорошо түркияда қанша қазақ бар білесің ба олар орысша не боласың да барып сөзін сөйлей аласың ба сол жаққа барып қазақтың сөзін сөйлейсің ба қазақтың сөзін сөйлейсің ғой бара аласың ба сол жаққа алысқа бармай ақ қояйық осы жерде қазақтар үшін тұрып жатқан жоқпыз шындап келген кезде мен айтпаймын мен түріктің сөзін сөйлеп жатырмын мен мұсылмандықты сөйлеп жатырмын егер аға есім түсінді ғой арман болады бұл социальный эксперимент красавчик екен Allah razı olsun. Ne güzel ben Kazakça bilem. Bunlar da benim dostlarım. Yani kömek soradık. Tolka kömek belli ama belirmeyi mi deyip sonra gördük. Kameramız bunun şey acelete. Kameramız var. Kalem açmasanız Biz dostuz ne güzel. Bağırlarım. Bunun acelete de kamera var. Allah razı olsun aga. Bağır olayım. İnşallah. Sizler de bir bağır mısınız? Allah razı olsun aga. Özlemiz körgendey, Kazaklardın da Türklerge bağırmaldık sesimi bar bareken. Rahmet, Allah razı olsun.